तो हम थे जी यहाँ पर हेलो <clears throat> ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इसमें ऑर्डर जो है एम इंटू एन और एन इंटू एल तो m into N N into L तो ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए तब हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अदरवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ये हमारा इसका मैन चेक करने की ये कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स की कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक एग्ज़ाम्पल uh, से तो सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स uh, है वन टू थ्री वन और इसकी मल्टीप्लिकेशंस करनी है हमें ऑर्डर है टू इंटू टू तो हम किसी भी टू रो वन कॉलम की भी कर सकते हैं तो इसका ऑर्डर है टू इंटू वन तो ऑर्डर अगर हम चेक करें ऑर्डर अगर हम चेक करें तो टू इंटू टू और ये आपका हो गया टू इंटू वन तो ये हमारे पास निकल के आ सकता है तो इसका पॉसिबल है यहाँ में क्लियर दिख रहा है कि पॉसिबल है मेथड जो रहता है कि इस रो की पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की ये वन की टू से मल्टीप्लीकेशन होगी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का first element first one into two plus का sign two into one plus का sign two into one similarly फिर दूसरे रो से स्टार्ट करेंगे दूसरे रो का पहला एलिमेंट आएगा हाँ कॉलम दूसरा नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे एक ही कॉलम बने वाला है मैट्रिक्स में three into two three into two plus one into one तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया टू प्लस टू और six plus one equal two four and seven तो ये चार और सात आ गया तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इससे बड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे सपोज हमारे पास है two into three three into three into four तो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा टू इंटू टू का two into two row one two three three column three two one one three two one two into three का हो गया ये नेक्स्ट है three into two three row one two three three two one three into two का इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है two into three two into three और यहाँ पर ऑर्डर है थ्री इंटू टू तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न होता है पहले तो मैं जनरल मेथड से जो अक्सर हम लोग करते हैं उससे ये क्या होगा ये होगा हमारे पास इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे मतलब पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमने पहले पहले से करा वन टू की टू से करी फोर इस तरीके की थ्री से करी नाइन अब इस रो की फिर दूसरी कॉलम से जाएंगे three plus four plus three similarly second row से करेंगे तो ये हो जाएगा three plus four plus three nine plus four plus one answer हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन टेन टेन तो ये आंसर हमारे पास है अब मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से हो रही है ये मल्टीप्लीकेशन याद नहीं रहती कि हमने फर्स्ट को रसोनी मैं इसे एक शॉर्टकट मेथड इसमें यूज़ शॉर्टकट तो नहीं है लिखने में तो बहुत बड़ा है मगर हाँ याद करने में आसान है कि हमने हमारे पास है one two three three two one into one three two two three one हम क्या करते हैं कि हमने पहले एलिमेंट लिख लिए हमें पता चल गया इसमें आएगा टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू तो टू बाई टू का टू बाई टू का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा टू बाई टू इसका मतलब कुछ एलिमेंट ये होंगे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट तो ये एलिमेंट अगर हमारे पास आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं तो पहले हमने क्या करा ये पूरी रो को ऐसे लिख दिया पहली रो में वन टू थ्री ये रो ना फिर इसी रो को यहाँ पर भी वन टू थ्री अब सेकेंड रो को three two one three two one इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज लोगे तो one two three one two three ठीक है कॉलम वाइज अब इसी कॉलम को यहाँ पर वन टू थ्री इस कॉलम को यहाँ पर three two one three two one इनकी मल्टीप्लाई क्या तो corresponding multiply one plus four plus nine one plus four plus nine second हमारे पास हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस तो ये हो जाएगा three plus four plus three nine plus four plus one multiplication करने के बाद तो अब हमारे पास जो आंसर आया है ये है फोर्टीन और ये हमारे पास कितना टेन टेन एंड फोर्टीन तो ये आंसर और ये आंसर सेम है देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड से हम इसे याद रखने में बहुत आसानी के साथ हम इसे याद रख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये एक शॉर्टकट है और आप इसे कितनी भी पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो इसके बाद हम चलेंगे अब आपके पास एक थ्योरम है बहुत अच्छी थ्योरम है काफ़ी पूछी जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग में कि थ्योरम कहती है कि every square theorem every square matrix matrix is a sum of sum of symmetric and skew symmetric तो प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि every square matrix every square matrix is sum of symmetric and skew symmetric matrix तो हम कहते हैं कि let A is a square matrix एक मैट्रिक्स है ए तो ए अगर एक मैट्रिक्स है तो ए को आप लिख सकते हैं वन अपॉन आधा A half A plus half A इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं ए हमेशा हाफ ए और हाफ ए के इक्वल होगा ठीक है हमने कहा कि इसमें हमने एक एड कर दिया one upon A dash transpose तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गई बैलेंस करने के लिए हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया अब ये पे बैलेंस हो गई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है वन अपॉइंट टू कॉमन लिया तो A plus A dash plus one upon two common लिया ए माइनस ए डैश तो हमारे पास दो मैट्रिक्स आए एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये अब हम इसे चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या actually A plus A dash तो ट्रांसपोज लिया तो ये होगा A transpose plus A transpose of transpose ये हमारे पास हो गया A transpose plus A transpose का ट्रांसपोज हो गया A that is A plus A transpose that implies ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज है ये आ गया whole transpose is equal to आ गया A plus A transpose that implies ये जो है सिमेट्रिक हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया अब हमने चेक किया similarly A minus A transpose whole transpose is equal to A transpose minus A transpose का transpose equal to A transpose minus A यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज तो ये निगेटिव आ गया तो डेट इम्प्लाइज ये हो गया A minus A transpose is skew symmetric skew symmetric symmetric that is A is A sum of symmetric and skew symmetric तो from first we can say first we can say ka is sum of symmetric and skew symmetric तो हम इसी तरीके से दूसरी थ्योरम बना सकते हैं जिस तरीके से ये थ्योरम बनाई थी कि every square matrix every square matrix can be express as a sum of symmetric and skew symmetric matrix तो एक थ्योरम और इम्पोर्टेंट हम इसमें इसमें हमने क्या करा बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे और दोनों जब हम एक साथ करेंगे तो बहुत जल्दी से हमें वो याद भी हो जाएगी कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या चलिए दूसरी थ्योरम मैं बताता हूँ बिल्कुल सेम यही पैटर्न है इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे हम इस हिसाब से theorem second every square matrix can be express as a sum of sum of Hermitian Hermitian and skew Hermitian skew Hermitian matrix ठीक है प्रूफ चलते हैं let A be a square matrix एक square matrix है तो A is equal to same half A plus half A कोई दिक्कत नहीं है आधा ए आधा ए जोड़ सकते हैं हमने इसमें ऐड किया one upon two A theta तो ये बैलेंस अप करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने कॉमन दिया one upon two A plus a theta plus 1 upon two A minus A theta अब हम सिर्फ चेक करेंगे ए प्लस ए theta ये किस तरह का मैट्रिक्स है theta लिया is equal to a theta plus a theta का whole theta is equal to a theta plus a that implies a plus a theta is Hermitian matrix Hermitian matrix क्यों क्योंकि हरमिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है हरमिशन की प्रॉपर्टी होती है A theta is equal to A Hermitian ठीक है ये हमने ए यहाँ यूज़ कर लिया तो X theta is equal to X तो हरमिशन हरमिशन मैट्रिक्स सिमिलरली हमने लिया second part A minus theta to the theta is equal to a theta minus a theta theta is equal to a theta minus a taking common minus a minus a theta that implies a minus a theta is skew Hermitian mathematics because क्या अगर हमारे पास कोई b theta is equal to minus b आ जाए तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है तो ये दो थ्योरम थी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम थी इसके बाद हमने एक क्वेश्चंस करना है क्वेश्चंस बहुत आता है इंजीनियरिंग्स में पूछता है काफ़ी मल्टीप्लिकेशंस पे है तो मैं इस निकालूंगा